بتنغير تم توقيع أمس على خمس اتفاقيات شراكة بغرض إنجاز عدد من المشاريع التنموية الهادفة إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحيط المنجمي في الإقليم وتفاصيل ضمن ريبورتاج عمر أجراري وإدريس الكوهن أنشئت عمالة تنغير سنة 2009 ويمتد الإقليم على مساحة تفوق 13 ألف كيلومتر مربع وتقطنه ساكنة يبلغ تعدادها 280 ألف نسمة إقليم يتوفر على أغنى مناجم الفضة بإفريقيا فماذا عن الجانب التنموي في ظل هذه المعطيات؟ الإقليم باعتبار أنه إقليم فتي آه، يعني كيعرف حاليا واحد المجموعة ديال الأوراش اللي كان في الحقيقة طلونسة شحال هذه يعني كاين واحد النوع ديال التاخر كاين واحد النوع ديال ديال نقدروا نقول واحد النوع ديال الاقصاء ولكن يعني في الاونه الاخيره آه، كيف شاهدنا في الاقليم يعني تلونسات مجموعه ديال المشاريع المطالب ديال ساكنه جماعه اميد انه يعني وقف يكون ايقاف ديال الاستنزاف ديال الثروات الطبيعيه وخصوصا الماء اللي باقي كيستنزف كيستنزف الى حد يعني الساعه بطريقه غير مشروعه اضافه الى التنميه تكون تنميه حقيقيه تنمية المحيط المنجمي بالجنوب الشرقي كانت محور اللقاء الذي نظم أمس بتنغير وتوج بتوقيع خمس اتفاقيات شراكة بين مجموعة مناجم وشركاء محليين باستثمارات بلغت 6 ملايين درهم هو مراد الاتفاقيات فأكيد وهو التنفيذ ونمشيو لارض الواقع الانجاز المشاريع اللي تم الاتفاق عليها اللي كتشمل القطاعات الحيويه كالصحه كالتعليم كالبنيه التحتيه آه، بالخصوص عاوتاني آه، المراه القرويه هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تنمية المحيط المنجمي الذي أعطى انطلاقته منتدى بدائل المغرب والنسيج الجمعوي بزاغورة وذلك لتحقيق توزيع عادل للثروات التي تزخر بها المنطقة